time na ayan, napasandal ako sa dingding. Ayan, kasi medyo, you know, um, ah, sakit yung ako. Ayan. Um, flex ko lang po yung isang YouTuber ko, big YouTuber. At uh, kilalang kilala na siya sa larangan ng uh, Facebook, uh, social media. Ayan. Uh, flex ko po. Abangan niyo po yan mamaya-maya. And, uh, nag-shoutout na rin po ako sa mga big tiktokers na sinashoutout ko ako mula nung <laughs> pumapasok ako sa mga live nila thank you so much mga bansa o mga kapwa Pilipino natin thank you thank you so much sa inyong kabutihan ayan so thank you for you my friend who uh, flex my my tiktok channel eh channel daw yun do sa my tiktok and uh, promoting my tiktok thank you so much and also sa kapwa natin mga Pilipinong TikTokers. Thank you, thank you po sa pagsashoutout sa akin sa mga live ninyo. And especially, ito na, ito na, ito na, sa taong nag-shoutout sa akin dalawang beses kahapon, ang kulit-kulit sa ano sa kanyang live. Nakakatuwa. May dahan sa guest. Ayan. So, ang gwapo ng guest niya kahapon si ano, si pangalan mo, George McLean. Ayan, gwapong pogi. So, ayan si kundi si Mami Imbang. Ayan, so si Mami Imbang is uh, matagal ko nang uh, pinapanood yung mga live niya, videos niya, nakikipagkulitan sa comment area. And hindi ko inaasahan na napapansin na niya ako kaya kahapon. <laughs> Shout out niya ako. So thank you, thank you Mami Imbang. And I hope na uh, lalo pang uh, lumago ang social media platform mo tapos ang YouTube channel mo and stay the same. Hayaan mo na yung mga bashers na yan kasi yung mga bashers na yan naiingit lang sa'yo kasi you have your good heart tapos prangka and uh, always having fun. Ayan. Walang chismisan sa kanyang live. Ayan. Love you, mommy. Mwah. Assalamualaikum guys. So next one is my friend. I don't know how to say your name, but thanks so much. You like my old videos. God bless you. Please guys, follow her, like her video. She will follow back to you and give you many, many, many, many likes. Thanks. Welcome back to, welcome back to my bilag-bilag. Ano bilag-bilag ba? Na? Bilag-bilag. Bilag-bilag. Yung black vlog shortcut yun. Ah, bilag-bilag. Yes, bago yan ngayon. Hi guys, welcome back to my bilag-bilag. Yan ang shortcut ng black vlogs Nagpipit ko lang, pag alam pa ko po yung mga nag-like. Ayan, so ngayon mga kainaw, nagla-live po ang ating Mother Erica Embang. So sa mga hindi pa nagla-like ng kanyang uh, Facebook page, like nyo na Erica Embang. Yes, dahil lang may like, may biyaya. May biyaya. Ang hindi paglait mo susunugan ang Kung gusto nyo pong makapanood ng good vibes lang, katatawanan, yung walang mga chismis at walang away, perfect po to. Panoorin nyo ang kanyang... Uh, <laughs> panoorin nyo po ang kanyang YouTube Pano, channel at po panood kayo po. ng kanyang ano, Facebook Live araw-araw. Yes. Hindi pa po, hindi porket na nagbablog po ako, vlogger na lang po ako. Yes, bantayan nyo rin ako sa mga bahay nyo, snatcher. Snatcher pala. So, ayan na, ingay ko daw sabi ni ano, Hi Kati Chon! 27! 35 sir, thank you, thank you! Roxanne Calonso! Hi! <laughs> Congratulations! Grabe, salamat po sa lahat na nagsusuporta. <laughs> Yawa! Gwapo ka di George! Ay, gwapo ka doon sabi ni ano! Ni Kati! Kati! Tori! Ano yan? Kati John 27! Ayan. I-subscribe natin si John. Nakugin po ito yung tsura. Ang ina niyo.